Chau amichis de Fisimat. Bolete el brazo grande y grosso espaventar el enemigo aunque yo lo voglio. El giorno de hoy he portato tres ejercicios eficaces. El 60% del grosor de nuestro brazo depende todo del tricipiti. Por quello, pues estos tres ejercicios son de tricipiti que tú los puedes hacer a casa, lo puedes hacer en palestra, dove ti trove. Lo importante que tú seas un poco constante y vas a ver grandes resultados y te lo faccio vedere uno a uno y tú le metes la repetición, le metes la bolia y la energía da Pablo ok, se inicia nuestro primo ejercicio, vamos a hacer eh, un poco de flexiones, flexiones jamón. Con pues este ejercicio se va a sentir el, el tricipiti que fue cosita ta ta ta ta ta El giorno de hoy voy a hacer 20, 20, 20, 20. Tú puedes hacer te 3 de 15, 3 de 10, 3 de 30, tutto depende la tua condición física Ok, vamos a iniciar. Esta es la posición. Vamos a abrir largo, el eh, pie largo, largo, directo, directo. Vamos a hacer esto. 1 así. 2 este ejercicio se siente, se siente, se siente el se siente el tricipiti, siente que labora el tricipiti. Quello es lo que habíamos bisogno, que el tricipiti labore, così el brazo diventa grande, fuerte, potente. Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer distensiones con manubri. El peso es muy relativo, tú le metes 10 kg, 20 kg, 5 kg. Lo importante es la tua capacidad. Vamos a hacer unas 15 repeticiones. Consiglio hacer al menos de 3 de 15, aunque 4 de 15, Así estimulamos nuestro nostro tricipiti, el el bicipiti se ve grande y grosso. La posición, vamos a abrir pies a la misura de la espalda. Ok, para nuestro último, nuestro último ejercicio que concilio para eh, ver el, brazo grosso, que es de siempre ejercicio tricipiti, vamos a fare dig dig. Con este ejercicio tú vas a elaborar el 100% de tu cuerpo, de tu peso, de tu peso. Vamos a utilizar eh, una, sedia, un gradino, eh, anche leto, cosa cosa, si puede fare, senza excusa, senza excusa. Vamos a, a meternos en esta posición, guarda, guarda. Eh, vamos a apoyar, a, meter un poquito dietro el, el glúteo y vamos a extender. podemos fare, podemos fare 15, 20, 30 fino a donde tú te estanques. Ok, se va, 3, 2, 1, via. es eficaz y con estos tres ejercicios repetuto al menos de 2 a 3 vueltas a settimana haciendo de 4 a 5 series vas a ver grandes resultados. El brazo se va a ver grosso y potente como una bazooka, <laughs> bazooka, bazooka, bazooka. El tricipiti, como ha dicho primo, representa el 60% del brazo. Por cuelo, te invito a que, a que te suscribas a este canal. lásame un like y activa la campanita. De Pablo. Ah, ya se ve el brazo, pasa que ya se ve, ya se ve el pa, pa, pa.